hey guys channel to my welcome hey channel to my guys guys to my welcome guys subscribe like comment share follow guys channel को घंटी सिलेंडर कर दो गाइस अब आए हैं बस स्टेशन बाबू का अब यहाँ से बस पकड़ेंगे और जाएंगे पटना ज़्यादा भीड़ था बहुत ज़्यादा रस चलिए मैं फिर मिलता हूँ आपको सुबह में जब तक आपकी वीडियो देखिए पूरा जल्दी हम बर्धमान पहुँचे और उतर के उस ढाबे के पास रुके अभी हमको खाना अब खा उसको खाना खा के फिर यहाँ से उठे फिर यहाँ से किले के पास फिर आसनसोल थोड़ा सा रुके वहाँ पे जो भी आदमी जाता से बस से आने में पटना जाने में जो टाइम लगता है तो वो उस उस रास्ते में उस बीच में उस बीच के दौरान ही हमको लगभग मिल जाता है और इस रास्ते में मतलब ड्राइवर भी बहुत बस के जो ड्राइवर है कोई ड्राइवर बहुत स्लो चलाते हैं बहुत कंफर्टेबल से क्योंकि इसका मोड़ जो है जो मोड़ होता है वो बहुत खतरनाक होता है इतना खतरनाक कि तुरंत खा ही नहीं सकता है गलत पैगाम होता बहुत स्लो स्लो फर्स्ट टाइम पर गाड़ी चलाता है और आराम से चलाता है ये बदलवा घाट जो हम अभी बिहार की तरफ जा रहे हैं यहाँ से झारखंड में पड़ता है तो अब यहाँ से बदलवा घाटी पार करेंगे तो बिहार में इंटर है घाटी पार करके बस एक और चेक पोस्ट होता है चेक पोस्ट पार करेंगे फिर उसके बाद कुछ और पका के आर्मी करके उसको बिहार करते थे